Ibu sedih hati ini Mendengar kabarmu Kini kau tak berdaya Sabarlah ibu Ini cobaan Tuhan sayang kita akan pulang menemuimu kuatlah ibu ini cobaan Tuhan sayang kita Tuhan sayang saya Tenanglah di sisinya